喂，喂，涛哥哦，今晚必定干干有好吃啊？哎呦，好吃啊，好吃啊！啊，你这次要多少？我买两箱啦。啊，你明仔就爱帮我送呢？好啊，啊要送哪里？啊要给谁？你帮我送善导寺啊，好一个势力法师啊，势力法师。释利法师。哎，释法师。势力法师。 哎呀，是力法师是哪一个是哪是力呀？啊，就是力法师啊！哎，势力是台语还是国语？我们唔知呀呢，可能是国语啦，国语啦。啊，去你梦里去梦就知啊，对不？ 在国道剑南站。是的，长官，是剑南站吗？不是剑南，是剑南。剑南站，是剑南站。八剑的剑，东南西北的南，剑南站，你知道吗？哦，剑南路站，内湖是不是内湖啦？对啦，大雄，你怎么都听不懂？你这莫名其妙，莫名其妙。 是长的，这圆的呀，会是长的，不是啊，您尝尝吗？尝尝？您能尝一尝？哦，试吃哦。哦，尼公安看镜头，中长、长、短、长、长、短、短、短，试吃可以试试啊，可以试试啦。